Moi bo día a todos e a todas e benvidos ao primeiro de maio. Este ano chamamos ao longo de 16 marchas na nosa nación para encher as rúas nun clamor na exixencia dunha saída galega xusta desta crise. Porque cómprenos facer políticas alternativas. E cando en Galiza tamén falamos invocamos o chamamento a políticas alternativas veñen acompañadas sempre da reclamación do dereito de autodeterminación para que teñamos capacidade como povo galego a decidir o noso futuro e así contribuir na construción dun mundo moi necesitado de solidaridade, de cooperación, de igualdade, de paz e de justiza. Un mundo que merece protección frente a Covid-19, impedindo que ninguén se lucre ca pandemia, garantindo o dereito universal á saúde e á protección frente ao virus. Por lo que reclamamos hoxe, como vimos facendo desde hai meses, a liberación das patentes das vacinas para que remate o monopolio dos laboratorios que están a facer negocio coa nosa saúde. E así, desta forma, con este chamamento, celebramos o Día Internacional da Clase Traballadora, o Día do Internacionalismo Proletario. A evolución da crise actual camiña perigosamente na dirección de favorecer exclusivamente os intereses do capital e a risco de que a novo a clase traballadora e as maiorías sociais sexamos vítimas dun novo empobrecimento e vítimas dun novo saqueo aos nosos dereitos e ás nosas condicións de vida. E isto acontece nun momento no que aínda sin termos superado a crise do 2008 sigue aumentando a concentración da riqueza do poder a, da concentración das rendas en menos mans e en menos territorios. O 1% máis rico da poboación mundial concentra o 47%, case a metade da riqueza mundial. E a pandemia está sendo aproveitada para acelerar transformacións que se estaban a dar na economía, a chamada descarbonización, pero tamén no mundo do traballo, a chamada digitalización, o teletraballo, pero que van na dirección de manter a xemonía do capital e dun modelo económico, laboral e social explotador e injusto, impoñendo todo tipo de mudanzas no modelo productivo e valéndose, eso sí, unha vez máis do papel dos Estados e do consumo millonario de recursos públicos mentres aumenta o deterioro das nosas condicións de vida e de traballo. A débeda pública medra ao tempo de que novos recortes veñen en camiño. O desemprego aumenta, especialmente entre as mulleres, a caída das rentas, a caída dos salarios, a precariedade, a pobreza laboral e o seu futuro para a mocidade. Temos que denunciar que para isto as empresas si apoian e abrazan o público. Como na crise do 2008, os gobernos dirixidos pola Unión Europea siguen impoñendo políticas para salvar o capital, socializando as perdas, repartindo os custes, da crise, pero privatizando as gañancias. No Estado español, o Goberno de Unidos Podemos actúan ao ditado do neoliberalismo e das directrices da Unión Europea, por moito que o pretendan disfrazar con propaganda, e ademais fano con grandes doses, con grandes desplegamento de centralismo madrileño e de permanentes chamados a esa lacra do diálogo social. Diálogo social que só fai engordar as contas de resultados das élites económicas e contribúe a manter as piores políticas que xa no 2008, con motivo da crise financiera, se nos están aplicando e que se manifestan nesa reforma laboral, na reforma das pensións, na reforma da negociación colectiva, na privatización de servicios públicos e de servicios sociais. Diálogo social tamén utilizado para feitos tan graves, para auténticos atentados como que se viviu nesta provincia coa firma do Convenio Provincial do Metal por UGT e comisións nunha traición imperdonable. E todo isto acontece cando imos camiño dun empeoramento da situación económica e donde os despidos que xa levamos vivindo desde o 14 de marzo de 2020 estánse sumando por goteos novos despidos, pero tamén unha brutal caída dos salarios, unha brutal caída das rendas para máis sectores da clase traballadora. E por riba, para máis volta de torca, na declaración de renda deste ano, para os sectores populares máis empobrecidos, máis castigados pola crise, confírmase o que xa dixemos hai un ano a siga con estes ERTES e con este diálogo social a carta de que cobrando menos salario pagaríamos, teríamos que pagar máis impostos. As continuas declaracións sobre a derogación das reformas laborais contrasta coa vixencia, coa súa aplicación que cada día tortura a máis traballadores e a máis traballadoras permitindo facilidades á patronal para ERTES ou para ERES. Veleitemos o caso da refinería da Coruña de Resol, millonarios beneficios con un ERTE riba da mesa, pero tamén o vemos no sector da automoción, tamén o vemos na banca ou o vemos en Zara e nas industrias auxiliares de Zara. A estas alturas é injustificável que sigan en vigor esta reforma laboral. É imperdonável que non haxa políticas máis atrevidas polos que están nos congresos dos diputados para facer real a derogación e máis aínda cando se anuncian novas reformas que veñen en camiño pola exigencia de Unión Europea para acudir aos fondos chamados New Generation. Velaitedes, novos recortos da pensións, máis impostos para os pobres, para o conxunto das maiorías sociais, e máis paraísos fiscais e menos impostos para os ricos. A credibilidade do goberno, se é que aínda lle queda algunha credibilidade ao goberno español, pasa por derogar xa as reformas laborais antes de que siga avanzando esta crise, antes de que se sigan amenazando o noso futuro, antes de que a patronal siga tendo poder absoluto a hora de xogar con o noso futuro, con nosos postos de traballo e con as nosas condicións de vida. Nós temos clara solución, aumentar a mobilización xeral e aumentar a mobilización sectorial para conseguir a derogación das reformas laborais e impedir novos recortes. Na Galiza, a acción de do PP e de Feixó está a contribuir de forma intensa á destrucción de empregos dos nosos sectores productivos, do comercio, da hostelería e de industrias estratégicas, levando a que hoxe non hai sector, non hai territorio a salvo. Comarcas enteiras da nosa nación, especialmente no norte de Galiza, en plena reconversión, en plena demolición. A desertización industrial, a desertización social van ben en camiño se non somos quen de parala. E agrávase a crise social, a crise demográfica, a crise da migración que vimos padecendo e vivindo, pero siguen aumentando as privatizacións de servicios públicos e a mercantilización da nosa saúde. Esta é a aplicación suicida dunha política na que Feixó se aplica de forma autoritaria e antidemocrática, iso sí, sempre ao servizo dos fondos de investimento, e iso sí, sempre de forma moi sumisa, e a que Galiza fique na dependencia ao que Madrid e Bruselas pode determinar, a risco de que se cause un grave dano irreparable para o futuro do noso país. Camiño de querer facer Galiza un gran eucalital, un gran parque eólico e un destino turístico facendo de Galiza un camiño de Santiago total. En pleno proceso de descarbonización seguen sin existir políticas públicas para unha transición galega e xusta social e territorialmente, como tampouco hai medidas públicas que fagan frente á ditadura imposta polo oligopolio das empresas eléctricas que siguen campando as súas anchas sen asumir os costes sociais, laborais e medioambientais que están a causar mentre se están encabezando un novo boom especulativo que as renovables, especialmente coa enerxía eólica, e onde os gobernos o que fan é facilitarlles o camiño. Non podemos permitir que o noso povo, que o noso país, non poidamos tirar proveito dos nosos recursos naturais, dos nosos recursos enerxéticos, para o noso desenvolvimento económico e industrial e para a xeración de emprego. Por iso seguimos reclamando con máis forza que nunca unha tarifa eléctrica galega xa. Desde hai meses, así gavímonos mobilizando baixo a consigna e baixo as propostas de unha saída galega xusta, con propostas concretas para un verdadeiro plano galego de recuperación económica, industrial, de creación de emprego, de industrialización, que cree dereitos e servicios sociais. Propostas que urxen, que urxen ademais que se concentren todos os recursos públicos, que a intervención pública teña un papel central e exclusivo na economía, no sistema financeiro, no sector industrial e na protección social. Esta é a única vía, o único camiño, se si queremos ter un desenvolvimento económico e social xusto, no que poidamos vivir e traballar dignamente na nosa terra. E cando facemos estas propostas, facémonas coa legitimidade de ser a primeira central sindical en Galiza, pero somos a primeira central, central sindical en Galiza por estar diariamente nas rúas e nos centros de traballo. Loita, loita, movilizándonos e dando alternativas. Porque nós somos dos convencidos, somos das convencidas, como dixo Castelao, que a loita nobre e leal das ideas é o que asegura o progreso. E neste momento histórico, no que estamos a vivir é a mobilización, é a solidaridade, é a unidade de clase, é a combatividade, é a loita obreira, é a loita social, o camiño para avanzar na conquista dun futuro digno como clase traballadora e como povo galego. E por todo isto, coa forza das razóns e da xustiza destas reivindicacións que temos, Llamamos a movilización, movilización, movilización. Viva primero de mayo! Viva clase obreira galega! Viva Galicia Seibe socialista!